საქართველოს რესპუბლიკური პარტია 37 წლის გახდა თარიღთან დაკავშირებით პარტია კონფერენცია და საიუბილეო მიღება გამართა. ღონისება პარტიის თავმჯდომარე ხაცონა სამძემ და პარლამენტარმა დავით ბერძენიშვილმა გახსნეს. შეხვედრის პირველ ნაწილში საუბრის მთავარ თემა ევროპაში ლიბერალური პოლიტიკის ღელატერი გამოწვევები იყო. ღონისების მეორე ნაწილში ძრო ახალგაზრდა ლიბერალური დემოკრატებისთვის არსებულ პოლიტიკურ გამოწვევებს დაეთმო. ღონისებას არასამთავრობო სექტორთან ერთად დიპლომატიური კორპუსის და ევროპის ლიბერალური პარტიის წარმომადგენლები დაეს. გასვენ. დღეს საუბარი იქნება არა მარტო ღირებულებებზე ზოგადად, არამედ ამ ღირებულებათა იმპლემენტაცია საქართველოს ქართულ გარემოში და და როგორ შეიძლება იყოს შეუძლებელია რამე გადმოიღო და დაამკვიდრო თუკი არ არის ნაციონალური საფუძველი საქართველოს ლიბერალიზმის ქვეყანა ილია ჭავჭავაძე იყო სერიოზული და მნიშვნელოვანი წინაპარი ამ იდეისა ამიტომ არის საფუძველი და დღევანდელი მოხსენები სწორედ ამაზე იქნება პოლიტიკაში რა როგორ შეიძლება გატარდეს გვინა ვისაუბროთ ჩვენს ლიბერალურ არჩევანზე გამოწვევები რა არის დღეს ევროპაში ლიბერალური პოლიტიკისთვის და საქართველოს მაგალითზე ასევე მინდა ვისაუბროთ, რაც ისაუბრებს იულიანე ხაინდრა და ფილოსოფოსი საზაფირალიშვილი, როგორი არის ახალგაზრდა ლიბერალური დემოკრატიებისთვის გამოწვევები, მაგალითად საქართველოს მაგალითზე რომ ვისაუბროთ.